che illumina dentro i boschi, è proprio fatta apposta eh, per... Eh, ma perché questi sono... Vettore Sibilla, oh! Carino! bello bello bello wow Minchia, non finiva mai, non finiva, cazzo. Mamma mia! Oh, surplus! E via. Oppala! Ma che c'era, un bivio? C'era un bivio, no? C'è un bivio, va? C'è un bivio, qualcosa lì? C'è un... Eh, bivio, un incrocio! C'è un incrocio lì? Oh, merda! e stai riprendendo con la telecamera. Esatto. E io vado a piedi. E eh, io pure. Andiamo a vedere se la ah, Io pure mi stiamo anche da... Oh, no, è bello il fango! Oh! Senza cadere. Da sto lato va bene, eh? Dall'altro non tanto. posizione qui. Tranquillo, vai, vai. Beh, diciamo che noi siamo un pochettino più alti. a 100 metri, vai, per fortuna. Bene, quella tua vince. Ma questo quello L? L, L cioè, dove si fa discesa pericolosa. Eh. Assicurazione sulla vita, come siamo messi? Ma che queste discese pericolose per chi ma noi ci spaventiamo per, così dai. poco. Sì, siamo topi. Dobbiamo affrontare discesa pericolosa. Eh sì, sì, certo. Ah, facciamo la M, dai, perché vedi Eh, ma la M io non ho la traccia, io ho la traccia della L. L, L. L come la facciamo. dai, ormai è persa la giornata. L. Eh, siamo arrivati qua. Siamo giù di qua allora. Ma dai, su. Vai, vado. E io pure, io perché invece no, eh? Ah, così facciamo questi cambi, era quasi meglio di là. Discesa pericolosa, dov'era? Ma quanto è bella l'uva pocarina, oh quanto è bella saperla vendemmia, a far l'amor con la, a far l'amore in mezzo al prato. Si può andare in tutte e due le direzioni perché si ricongiunge qua sotto. Ma a noi ci piace di più a sinistra? Eh, a me sì. Siamo, siamo comunisti? ah che bello che bello qui cambio di direzione figo si pedali ah carina questa Oh, ma Katia sta yen, quella essa. Grande Katia. Lipi. Penso che è una cicloturistica? Mamma mia, ma, oh, ma state correndo? Oh! Minchia! Oh, oh, oh. La pacchiera all'andare, ma tu! il cartello però non l'ho visto niente niente no? boh. merda andate va eh, un attimo la catena aspettiamo non che bambino uh. ehi non ci capiamo quello che una piccola pausa Siamo fermati che Emiliano è uscita la catena. Mm. No, ma non zero, ho fatto. Mm. Sì, sì. Diciamo ci sta salita sperando sia l'ultima. sopra non erano un po' dispettose? per me, per come sono io. Poi le sono fatte tutte e no, quando ti ricapita, sai che devi farci, devi fare la saputa, facci le mosse. Sì, Dici devi atteggiare. Eh,